імені Ольги. Давайте перед концертом помолимось, щоб Господь благословив наше перебування тут, щоб Господь вложив нашу душу самі добрі почуття, щоб Господь допоміг нам в нашому житті і благословив нас на подальше наше служіння і людям. Нашій вітчизні і церкві. Тому прошу всіх піднятися для того, щоб відслужити п'ятихвилинний молебень Господу нашому і Ісусу Христу. Благослови, Владико! Благословен Бог наш всегда, нині і присно, и во віки веков. Слава Тебе, Боже наш! Слава тебе! вересы милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, помилуй, Призри человека любче, милостиным Твоим оком на рабы Твоя, ко Твоему благоутробе веры припадающие услышим моления их. Благослови и благополучно начать и спешно громи всякого препятия в славу Твою совершите. Яко всесильному царю молим, деся услыши и помилуй. Всем поспешествуя и всем, о благое Господи, милосердно и рабом Твоим, Идите отсюда. молящимся поспешествуй спаси и во благополучное совершение делу и спешно произвестися благослови. Молимся всемоги, Владыка, услыши и помилуй. Ангела Твоего, хранителя, представи делу всему. Благоветлями Господи и еже воспятите вся препятия видимых невидимых врагов, поспество же во всем по благополучному совершению делающим сотвори, а молимся всеблаги спаси, услыши и помилуй. Славу Твою вся творите, повелевай, Господи, рабом Твоим, Твоей славе дело свое начинающим благословением Твоим, поспешство благополучное с довольством к совершению подач, здоровьем, со благоденствием даруя, молимся все даровитые творче, услыши милость его, помилуй. Услыши, помилуй, услыши, помилуй. Еще молимся за всю братья и все православные христианы. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих море далече, и милости, милости буди, владыко, твори всех наших и помилуй мы, милости Бог, человека любит Богиси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Премудрость. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святейший, герой, славнейший, безумнейший святый, Бедствие его, славучий, сущего, родителей, Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери, и славных и сихвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, святые равноапостольные княгини Ольги, святых и праведных, Отец Якима и Анны, все святых, помилует и спасет нас, это благи человека любит. Шановні брати і сестри, ми недавно відслужили невеличкий молебень, призивання Божої сили, сили Святого Духу на всяку добру справу, на цей концерт і помолилися за вас усіх, щоб Господь благословив ваші справи. Нехай всемілостивий Бог, творець неба і землі, завжди береже і охороняє вас. З Божим благословенням завжди йдіть по цьому цьому житті, по своєму тернистому християнському шляху. І на цьому шляху нехай вас береже свята равноапостольна княгиня Ольга. Святом вас, дорогі брати і сестри. вечер, братья и сестры, коростенцы и гости нашего города, все, кто сейчас смотрит нас в разных концах земли. По благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа Виссариона, при поддержке мэрии нашего города, мы снова уже в этом году открываем концерт православной авторской песни «Утренняя заря», посвященной святой равноапостольной великой княгине Ольге. Церковь называет еще ее Богомудрой, потому что ее душа жаждала познать Творца, познать истину. И она эту истину нашла. И познала она единого Бога, истинную веру. И как богомудрая княгиня, как подобно утренней заре, она этот божественный свет богопознания принесла на свою землю и показала путь ко Христу всему своему народу. Моли Бога о нас, святая княгиня Ольга. та гостей «Утренняя заря, ініціатор та організатор фестивалю протиєрей Олександр Воронцов. Теперь мы проводим фестиваль без нашего дорогого батюшки. 10 марта всего года, после продолжительной болезни, батюшка отошел к Господу. И, казалось, осиротел наш проект, и как же теперь мы без него? Ведь он был основателем и учредителем этого фестиваля. Это произошло шесть лет назад, в 2009 году. Отець Олександр дуже хотів, щоб утрення заря жила. Він вкладав в цей проект всю свою любов до рівноапостольної княгині Ольги, до рідної землі, до святої православної віри. Навіть будучи важко хворим, він продовжував відбирати виконавців для участі в концерті цього року. До самої кончини думки і тривоги. за долю своего улюбленого дітища не покидали его. Но мы очень надеемся, что отец Александр и сегодня будет с нами. Незримо будет присутствовать, смотреть и слушать наш концерт. Ведь мы знаем и верим, что душа человека бессмертна. И он жив, он сегодня с нами. Мы сегодняшний наш фестиваль проводим не только в честь великой княгини Ольги, но и в память о нашем дорогом батюшке, лотерее Александре Воронцове. На нашу сцену вийдуть виконавці, які вже приймали участь у проєкті і найбільше сподобалися нашим слухачам. І покинемо цю Олександру. Також нас порадують своєю творчістю автори, яких батюшко хотів запросити у цьому році і знайомився з їх творчістю ще за життя. Отож, ось уже вкотре сьомий рік поспіль з благословіння високопресвященнішого вісаріона митрополита Овруцького і Коростенського, а також при підтримці міського голови, ми розпочинаємо міжнародний фестиваль авторської православної пісні «Утріння заря в честь святої равноапостольної великої княгині Ольги. Для відкриття сьомого міжнародного фестивалю авторської православної пісні «Утріння заря. На сцену запрошується міський голова Володимир Васильович Москаленко. Дорога коростенська громада, шановні православні, шановні святі отці, шановні гості нашого фестивалю, я вас щиро вітаю з тим, що сьомий раз на цьому святому місці ми зібралися з тим, щоб почути духовну музику, щоб почути авторську пісню, щоб почути православну пісню, щоб заспокоїтися душею, щоб спільно подумати про життя, яке проходить біля нас, про нашу участь в цьому житті, про нашому відношення один до одного, про нашу християнську любов. І я вважаю, що оцей фестиваль ну, по праву війшов в знакові події нашого міста. Я вважаю не тільки міста, тому що фестиваль міжнародний, тому що приймають участь, крім представників нашої держави України, представники Росії, Білорусі, славного славянського народу, з якими у нас гарні були, є і залишаються стосунки, тому що ми одної віри. Тому що ми робимо одну гарну справу. Я хотів би сказати, підтримати наших ведущих гарні слова на адресу отця Олександра, е, того, хто заклав підвал неприведення цього фестивалю, хто переживав, хто займався, хто був духовним натхненником цього фестивалю. На жаль, сьогодні його з нами нема. І дуже гарно і правильно зробили. Е, ведучі е, нашого фестивалю, що ми почули його слова, його благословіння, його бажання розвивати гарні, дружні, любовні стосунки, прославляти Бога. І це вже є традиції, які закладаються, і зрозуміло, що ми будемо з вами пам'ятати отця Олександра як людину, яка заклала основу цього фестивалю. І правильно сказали, це фестиваль, який присвячений рівноапостольної святої княгині. Ольги і отцу Олександру. Ми думаємо, що він нас бачить, він чує, він сопереживає з нами. Він пишається тим, що ми цю справу продовжуємо. Я думаю, будемо і далі продовжувати. То справа нашого історичного, древнього, гарного православного міста. Тому будемо і далі займатися. А та висока духовність яка закладена у проведення фестиваля, дає нам натхнення на те, щоб ми і гарно працювали, щоб ми виховували наших дітей, щоб ми вирішили всі питання нашої громади, щоб е, воцарилась любов, щоб е, був мир на землі, мир, до якого ми так тяготіємо. Е, сьогодні ми не будемо говорити про політику. Я думаю, це буде правильно, ми будемо сьогодні слухати духовну пісню. Але ми всі е, воліємо, щоб у нас був мир на землі, щоб на Україні був мир, щоб було братство любові, бажання підтримувати один одного. На сьогодні це дуже головне. І ті люди, які приїхали, а у нас вже скоро біля тисячі буде зі сходу. Вони сьогодні влилися в нашу громаду. Вони як ніхто відчувають, тому що потрібен мир. І ми спільно ми їх прийняли, ми спільно живемо і працюємо на радість нам усім, на радість Богу. Шановні учасники фестивалю, ті, хто конкретно буде сьогодні перед нами співати, шановні всі е, коростенці, гості запрошені. Я думаю, що це дійство ми з вами оцінимо. І я хотів би, щоб е, духовність оця в нашому Коростені, як одному із форпостів православії і надальше так процвітала. Тому е, сьомий міжнародний фестиваль православної авторської пісні, присвячений рівноапостольної княгині Ольги, оголошую відкритим.